Fermanızı Bunu kluba isnat özü aparatına eşlik yapıldı. Fakat bir aparat eşlik. Şurası yazı. ما بس محمد الدكتور محمود بدي السماع يجي لنا يو İnşallah böyle secil edecek. İnşallah inşallah. İnşallah. <laughs> Bismillah. Fisebillah. Bidun mukabil. Telefon hiç kimde Bismillah. Esmer. أوهموا إيه، إيه، معجزة القرآن هذا هو معجزة القرآن شوفوا الآن يقول ما أسمع بدون معه إيه، تكلموا عن إيمان مقوار يقول بدون معه ما هذا أستخف أول مرة الآن إن شاء الله يسمع ويحشي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كلهم ما يقيموا قسم منهم يراد الوقت كله إليهم حتى إيمان ما سبردن تور لميلي ما ما تور خدا بو القرآن ما اوزن طبيب ما دكتور ما توش كلارنا بنعمل طب بلان ناسي وصل ليش خميس؟ استاذ اه صماعه استاذ بدون صماعه يسمع باذن الله خذ عنك أعوذ بالله الشيطان الرجيم يا رب الشافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أه. يقول Jo, Latin bornë, bronë të nërë së më bornë. Oj, këtë, të zëmë? E, këtë, këtë. Ewa, dëma i zmani dhe jëmëse. Tamari jëpës. Tamë shë harat që shë, ahtë shë. بسم الله بلا أخذ لك لا تشرك بسم الله يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر <laughs> ما شاء الله الله اكبر الله اكبر اللهم صل يا محمد يلا إيه. الله اي الله واذا مرضت فهو يشفيني واذا الله الله اكبر Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Yani Ekber. indi, indi hamamız ko'radi. Eşhedü en la ilahe Hamma narsa musulmonda hammamiz shu o'qigan oyatlar bor-ku. Hammamiz bilamiz. Faqat bu kishi qo'li bilan biladi dardi qayerda. Kimdir ixlos qilgan shuni yaxshi bo'lib ketsin. Yalla, qali. Bahama salat sherdek. Şey Allohumma salli ala Allahumma peko. Allahumma salli ala sayyidina Muhammed. va ali Muhammad. Mabruk. Hoş geldiniz. Abu Esad. تو مونث تو مونث زي الزيتون اوليفيا كلها مساج خلاص خلاص مساج hamroja jarib zman qanday qildim ularni damarlarini taqlatib sekin qilasan alloh allohu akbar xalas va sallallohu ala sayyidina